Alors le dessin. Ah, si vous voulez vous approcher, vous levez, vous pouvez aussi parce que ça se passe euh, beaucoup le calme. Et voilà, ça c'est le dessin que j'ai fait qui s'appelle euh, Tu as changé ma vision de l'art, ça fait piquer ton trop jaune. Après, je le laisse là, il est manipulable, si vous voulez le manipuler. Ensuite, la lecture muette. Donc, euh, ce dessin a donné lieu à plusieurs autres dessins. Ah, fallait venir avec silos. Voilà, ça c'était la lecture muette. Et donc maintenant, il y a l'action que je vous propose. <laughs> Il y, a un texte qui va avec cette action. <laughs> vous faire passer ça, il y en a un pour chacun. Donc on peut les 10, on peut les D, on peut les ex, on peut les super, on peut les juxta, on peut les inter, on peut les transposer. Voilà, donc euh, à vous de jouer. Là, c'est en fait euh, mon intervention est finie, euh, commence, selon. <laughs> <laughs>